नाशिक महानगरपालिका मोठ्या मोठ्या ड्रेनेज लाईन साफ करण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्या जातात आणि कॉन्ट्रॅक्टदार कर्मचाऱ्याला ड्रेनेज लाईनमध्ये उतरवून काम करून घेतात सोमेश्वर येथील डेनिस लाईन साफ करत असताना एक कर्मचारी गेला आणि त्याला वाचवता वाचवता तीन जणांचा मृत्यू तिथे झालेला लोक जमलेत हे लोक न्याय मिळण्यासाठी झालेले आहेत आणि त्या गोपी मोडेला चौधरींना आणि मोडेला न्याय मिळावा ही सगळ्यांना विनंती आहे अजूनही काल चार वाजता ही घटना घडली अजूनही इथं आयुक्त आलेलं नाही आहे बी पी सांगले आलेले नाहीत जे कॉन्ट्रॅक्टर आहे ते कोणी कोणाचा तिथं अजून तपास नाही कोणीच आलेलं नाही त्यासाठी आम्ही सर्व इथं जमले आणि जोपर्यंत ते येणार नाही तोपर्यंत आम्ही बॉडी घेऊन जाणार नाही आहे बॉडी आम्ही डायरेक्ट नगरपालिकेकडे नेऊ आणि आम्ही जोपर्यंत ते लोक इथे येत नाही तोपर्यंत हलणार नाही हे तेवढंच खरं आहे करायची एवढी पोरा पोसायची तुम्ही मीरा बोलत एवढाच होता त्यांचा काय आता घराचा परपंच त्यांचे त्या चालवत होती कशी तरी जगत होती या पोरा लेकरा तर हे त्याचं कुटुंब जिकडे कंट्रक्शन बीपी सांगळ्याचं कंस्ट्रक्शनचं साईटचं काम चालू होतं तिथं ते पुढे साईटचं काम चालू असलं का तिकडं ते लेकरं बाळ सगळे फॅमिलीसह तो राहतात मी माझा व्हिडिओ बघणाऱ्यांना अशी अपील करते की नाशिक महानगरपालिका आयुक्त यांना कॉल करून सांगण्यात यावं की डायनीज लाईनमध्ये कर्मचारी करण्याची प्रथा बंद करण्यात यावे व त्यांना गटर साफ करण्यासाठी डैनिज लाईन साफ करण्यासाठी साहित्य पुरवले जावे त्यांचा नंबर आहे झिरो दोनशे त्रेपन्न फोन नंबर आहे पंचवीस अठ्ठ्याहत्तर दोनशे सहा मी माया खोडवे नाशिक महाराष्ट्रातून इंडियन हट